weitergehen, weiterleben Immer wieder scheine hin, egal was du von mir willst Ich werde immer weitergehen, ich bleibe hier nicht stehen Auf dem Weg nach oben wird mich hier keiner loben Ich werde mich auf diesem Beat hier austoben denn das war hier nicht gelogen Ich will weiter hoch und nicht nach unten Gehe zur Tanke, kauft mir eine Packung Marlboro Und ab zum Training wieder eine Runde Puppen Bei den Mills, hieß Punkten ab nach Hause Step an das Mic, rappe diesen Beat Wirke dabei voll aktiv, Laune muss gefickt Weil heute kam der Brief muss leider wieder rein, fuck das kann nicht sein Was soll ich denn jetzt machen, es ist wie ein Albtraum Ich kann hier leider nicht aufwachen, fuck ich geh gleich krachen Schreibe lieber ein paar Texte mit übelst gute Reime Suche nach die lila Scheine, wenn du irgendeinen Stoff brauchst Kriegst nur das Reine Deine Freundin hat das mitbekommen, jetzt ist sie leider meine Sie ist eine süße Kleine, ja das war mal deine Siehst du meine neue Uhr, wie sie funkelt voller Steine ja, es dauert eine Weile, bis ich wieder klarkomm. Peace.